tagon dec du e la parta tru disoligio in Amsterdamo. Felician comenzon de la semaino, carai. Do, eh, ci... ci sema infine mi ordigi si omete havajoin pos la translocigio kai retrovis hazarde malnova numeron de la gazeto, revuo quiu nun ne existas plu, tiu numero estas la numero cent dec unu el marto 2004, mil cae mi tutene memoris che mi scribis leteron, facte, tiam kai ja kai mi diris tiam tempo flugas anca por l'esperanto movado esta strange religi propria in vorto in kiu in oni forgesis intertempe kai ja do mi volas diri che en citiu i mal facile i momento e la covima ondo en europa estas cie kai grava retrovi esper plenan momenton de la pacientezzo fare de vi mem donas uh, lau mi novan forton. Cai mi salutas vin cae lasas vin la medito volas montri la elementon de mia de mia covrilo de la anto <laughs> meditoi estas sur mia tablo. Kai lo mi, estas la simbolo de chitio stranga e poco. Ki mi daure consideras exer ordinara, kai ne normala. Bone, mi lasas vina la medito, estu sanai, estu fortai, estu esperplenai. Saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhof medito. Hodiaŭ mi volas legi kai mediti kun vi sur essenza el tiro el al tractajo gendoi kai lingua internazia 1900 tecuno. Zamenhof iom post iom detruas hipotezoin in subtenantai la pretendon che existas diversa rasoi. Cai fin fine diras che existas diversa gentoi, sed ne rasoi. Cai je pagio 350 li fin fine tonas sian respondon al la demando. Do, ne forgesu che li parolis alla congresso e della rassoi. Do, li diris alla congresso della rassoi che rassoi ne existas, do. Estas tiam interessa fero. Cio do estas la vera causo la intergenta dis etso cae malamo? El cio, kiun mi supre montris, oni povas iam vidi che malgrau ciai quasi o scienza e i pri rasa e apartajoi climato hereda sango cotopo la vera e muroi inter la gentoi la vera causa de cia intergenta mal amo estas nur la mal samezzo de la lingvoi kai religioi precipe la lingvo havas tian grandegan kai prescau exclusivan rolon en la differenzado de la gentoi, che en calcais lingvoi, la vortoi, lingvo, cae gento, estas plenai sinonimoi. Do facte tio pensigas al mi pri la itala, char oni parolas pri la itala lingvo, cae la itala estas de la italoi, compreneble, sed uh, ne compreneble, facte, existas ancao la svis italoi, do, ili ne estas italoi, ili estas visoi, sed parolas la italan, do. Ca ja, do citie oni povas compreni la causon malantau la du paralelai proiecto de, Esperan de, de Zamenhof nome Esperanto cae homaranismo, hilelismo antaue cae poste homaranismo. Cae, do, mi pensis eh, longa tempe che ti i vorto i est est istute ni diru ex modai kai ne blu actualai tamen mi vidis en facebook o kai kai kai kai discuto in inter esperantistoi pri la existo de la raso e kai to eh, tio estis vere stranga constato kai pro tio mi decidis legi tiun vortoin. Kai eble oni povas ne consenti cun la analizo de Zamenhof pri la causoi, do eble, eble estas aliai causoi. Lau vi povas esti. Sed ni devas ciam pensi pre tio. kiom da problemoi tragedioi fontas el tio intergenta disezzo cae malamo por usi la vortigoin de Zamenhof. Estas nun pandemio tra la tuta Europo cae se ni ne cun laboras. Mi simple ne plu vivos. Kiel socioi, do. Ili estas tre actualai. Do, mi varme speras che homoi malfermu sia in oculoin antau la urgio forigi la malamon cae. comenzi vere cun labori por pluvivi la nuna situazion. Coran gis morgau, cae ciel ciam, antauen, sen fine.